What's up گایز امروز قراره که طبق معمول بزرگوار استراختی کچل رو برداریم و بریم دنبال بیگ اسموک و بریم که اون قطار لعنتی رو تعقیب کنیم و در نهایت بیگ اسموک رو به گا بدیم حتما تا آخرین ویدیو رو ببینید که پاره میشید از خنده خوب <laughs> قبل از هر چیزی بگم که من اینجا رئیسم خودم ساقا من اینجا رئیسم فهمیدی یا نه نه تو ببین <laughs> یا من فرزا خیته بریم بریم خب بریم دیسکو دیسکو چیه مرد که کجا برو خونه بیگ اسموک نه دیسکو گل دادی بریم دی... بابا دفعه پیش دیگه کلی تفری کردی برو بریم خونه بیگ اسموک بریم قطار لعنتی رو باید دنبال کنیم چیکار میکنی پخمه چی بالا احمق دیگه گروزی اینجا چیکار میکنه اومده تو مرحله منطقه بالازدا داره زندگی میکنه اما بابا دیسکو بابا برو اونجا چی؟ ایسکای یونیتی؟ اساسین سکرید یونیتی هم یه زمان داشتیم ها نمیدونم چی شد بریم ببینیم قطار لعنتی چی میشه آخرش <laughs> دنبال چی میگردیم اسمو دنبال چی میگردیم خانم سرخ؟ آقای سنفیرو هم دیگه رو میبینن میخوان یه معامله ای انجام بدن شخمم سنفیرو فکر میکردم مکزیکی های شمال با لس قاطی نمیشن جدا شدن دیگه شبیه اوناست کسافت های بی چی؟ ای ای رو که احمق فرار میکنن بودو بودو bir kesmek سوار شد شد çağa به درد نخور یه <laughs> چی؟ بزنشون عوضی دیگه پخمه بزنشون آفرین آفرین <laughs> چی؟ بزن گلوم ساخ دست خالی بای نستا یکیشون تشون مونده <laughs> یکی دیگه چی کو کو کجاست یا خدا داره میافته برو برو برو باش بزنش خورم ساخت دیگه سموک توی احمقی با رایدر باید میومدم نمیرم گیج نگاه چی کو کجاست تا اینجا خونش بده مرد میخوام حسابی نوزی رو برسم بلد نیستی خب بفیوز بزن بزن قلوب سخت یکی دیگه مونده فقط بزنش کم مونده نه نه نه نه نه دیدی من بلدم توی قلوب ساق هستم بلد نیستی برگردیم بابا برگردیم اه. همیشه هم خیلی داری حرف میزنی ها مثل گیترت میخاره حالا که اینجوری شد میدونی چی یادم افتاد یک اسمو به ما خیانت کرده بود بزرگوار وقتشه چی؟ آره <laughs> اسمو اسموک عوضی برو به جهنم با هم رفتیم که یا خدا خب بیگ اسموک جان من همینجا باید باید خدافزی کنم بمیر کنم سخت بمیر چرا نمیره یعنی چی بمیر کنم سخت یک که کنم سخت نمورد خب رسیدیم هاش این چاقلیه به درد نخور بپر بالا <laughs> بیا بالا ات خونتون <laughs> <laughs> چیکار میکنی؟ نه مردی که خانه کسیف برو به درک چی؟ نرفت نمرد کسافت عوضی بیمیش. بیمیش. باید برش کردونیم اه اه اه ای بابا دیگه که احمق گم شدیم تو این مه اه شب تقصیر توه لعنت به تو کسافت اشغال یه قطار بود دیگه ریدم تو اون قطار لعنتید زود باش بابا تکون بخور اشغال اه اه به درد نخور بله بزرگوار صخره صاف و بالا میره جوری دیگه نتونستم توف تو ذاتت بیگ اسمو که بیورزه بزرگوار تو خواستی با کشش کن خفه شو او بعدم به من خیانت خواهد کرد باید زودتر میکشمش تا از دستش راحت شم ای بیگ اسموک <laughs> بیا سوار شو بیگ اسموک عزیز چی مرد که بیا به آرزت رسیدی اه جنازش کو جنازش یعنی چی به جنازش رو چیکار کردی جنازه بیگ اسموک به آسمان ها اروج کرد <laughs> چی؟ همونطور که گفتم اینجا من رئیسم چی؟ قطار یا خدا ماشین رو کجا برد؟ حالا بعد این همه راه پیاده برگردم گروه بسیرید تو بارون اه گندش بزنم بابا اه شیت اه <laughs> به اون دیگه مشکل خودته منم میرم دیگه حالا آره، ویدیو طولانی میشه منم میگم تو هم برو هر کاری میخوای بکن نه من رو تنها نذار محمد خدافز